gue mau nyanyiin lagu ciptaan gue ya oke okay? so, jangan uh, yang suka tonton aja yang nggak suka abaikan Tuliskan langkah Menencimu Cintaku my jauh sudah ku tepiskan langkah menantimu cintaku ku nanti kau kembali tanpa hasrat yang pasti Ku masih menunggu